sözlerine, onların emirlerine rağmen bir fasıklık serüvenine girmişlerdi bile. Gelen bütün peygamberler Şit aleyhisselamın şeriatı üzerineydiler çünkü bizler tarihte ciddi bir şeriat değişimini ve kitabi olarak bir suhuf alış sürecini İdris aleyhisselam döneminde görüyor olacağız. Dolayısıyla İdris aleyhisselam dönemine kadarki süreçte bizler e, önce o 9 medeniyetin olduğu dönemde 50 bin peygamber Dört büyük medeniyetin olduğu dönemde de savaş sonrasında, şimdi anlatacağımız savaş sonrasında 42 bin peygamber göreceğiz. Dolayısıyla dünkü dersimizde bahsetmiş olduğumuz 186 bin civarındaki peygamberin büyük bir kısmının, önemli bir kısmının e, Nuh tufanından önce yeryüzünde görev yaptığını ifade edebiliriz. Bu dört büyük medeniyetin daha önce bahsettiğim üç tane büyük medeniyet özellikle Kudüs bölgesinde ortak ticaret alanları var. Ama kuzey bölgesinde iki büyük medeniyetin ortasında batı topraklarında bir ağaçlıklı bölge var. Bu dönemde medeniyetler ağaçlardan elde etmiş oldukları bazı reçineleri kendi teknolojik imkanlarıyla beraber çok farklı alet ve edevatı çevirebilme kabiliyetine sahip oluyorlar. Bu dönemde iki büyük medeniyette çeşitli rahatsızlıklar karşısında, hastalıklar karşısında özellikle bu dönemde en çok insanların e, vücutlarında derilerinde problemler çıkıyor. Deri hastalıkları yaygın. Bu deri hastalıklarında bu reçineler kullanılıyor. Aynı zamanda tabii artık işin ticari boyutu da var. Bu da yapılıyor. Ve tabiri caizse dönemin doktorları gidiyorlar bölgeden reçineler toplattırılıyor. Ve bu reçineler ilaç yapılıyor ve çok daha etkin bugün görmüş olduğumuz ilaçlardan çok daha etkin ilaçlar elde ediliyor. Gelişmiş medeniyetler çünkü bunlar. Ve bu elde edilmiş olan reçineler e, tabiri caizse bugünkü ifadeyle söylemek gerekirse birer mikro seviyeye indiriliyor. Çok küçük miktarda alınıp çok büyük bir etki sağlanması söz konusu. Ancak batı topraklarındaki ağaçlardaki reçineler hem az çıkmasıyla beraber hem de artık medeniyetler arasında o dönemde ciddi bir sınır ayrımı yok. Herkes kendi bölgesini biliyor ama bir sınırdır, pasaporttur, vatandaşlıktır gibi bir sistem yok. Dolayısıyla her zaman Kabe-i Muazzama bölgesinde, Kudüs'te, Hz. Şiit Aleyhisselam'da kalan peygamberler özellikle bu bölgede çokça kalıyorlar. Hem medeniyetin teşekkülü hem bir ilim merkezi hem bir öğütü, eğitim merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada dünyanın en büyük üniversitesi bu anlamda Kudüs bölgesinde kurulmuş oluyor tek bir kıta olan dünyanın farklı bölgelerinden gelen çocuklar burada yetişiyorlar ve burada büyük bir ilimle kendi ülkelerine geri dönüyorlar ve çok büyük bir değişim süreci burada başlıyor. Bakıyoruz ki işte burada reçinelerle ilgili yaşanan bir savaş süreci var. Çünkü medeniyetler e, elde etmek istedikleri reçineler üzerinden aralarında tartışmalar çıkmaya başlıyor. Halbuki bir başka üçüncü medeniyet bu reçinelerin yerine e, denizden elde edilen, yosunlardan elde edilen farklı ürünlerle aynı işin yapılabildiğini görüyor. Bu sefer e, ağaçlardan elde edilen reçineler için hastalık bahanesi bir süre sonra fasıklığın da getirmiş olduğu etkiyle göz kararıyor, perde oluyor her şeye. Ve ne yazık ki topluluklar arasında çatışma süreci başlıyor. Her çatışmada olduğu gibi önce sözlü atışmalar, tarafların birbirlerine hak ve hukuk çiğnediği iddiaları, Buna nazaran civarda bulunan pek çok peygamberin ortak bir mahkeme huzurunda işin çözümlenmesi gerekliliğini söylemelerine rağmen onlar da hayır bu bir dünya meselesidir, dünyanın meselesinin mahkemede görülmeye ihtiyacı mı vardır şeklinde bir beyanat da sunmaya başlıyorlar. Ama tarih boyunca Hazreti Şit Aleyhisselam'dan ta buraya gelene kadar oldukça uzun bir süre tabii ki ama her zaman bu mahkemeler işlevini sürdürmüş ama bu sefer bu işi uluslararası bir mahkeme matematiğiyle yürütülecekse eğer bunu taraflar kabul etmiyorlar. Batıda başlıyor çatışmanın merkezi. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Tam bu esnada medeniyetlerden bir tanesi aramızda belli sınırlar oluşturalım. Bu sınırları oluşturduktan sonra kim hangi ağaçtan ne kadar reçine alacaksa o netleşsin artık aramızda belli bir sınır mesafe olsun şeklinde bir çalışma yapıyorlar. Savaşlar oldukça uzun sürüyor ee, ama teknoloji savaşları yaşanıyor açıkçası. Hem insan ölümleri var ama savaş haricinde dışarıda bir ölüm söz konusu değil. Ama bir sınır hattı çekilme ihtiyacı var. Ve bu dört medeniyet savaşı şeytan taşlama, bugünkü şeytan taşmanın yapıldığı yerde bir görüşme mecburiyetine gidiyor. En sonunda peygamberler kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar tarafların birbirleriyle anlaşması gerekliliğini beyan ediyorlar ve bu tarafların e, birbirleriyle çatışmalarının çözümleneceği yerin Hz. Havva Hanım'ıza Hz. Adem Efendimiz'in buluşmak için yolda Hz. Havva Hanım'ızın geçtiği o şeytan taşlama bölgesinde olması gerekliliği böylece şeytanın da giremeyeceği bir alanda fitne fesat olmadan insanların birbirleriyle daha iyi anlaşılabileceği, anlaşabilecekleri beyan ediliyor. Bugünün tabiriyle milletler arası medeniyetler arası bir konferans düzenlenmiş gibi söyleyebiliriz bunu. Ancak bu konferansın içerisinde en önemli değer bizim İslam tarihi açısından söylemek gerekirse savaşın sonrasındaki süreçle alakalı olacak ki bu savaş sürecinin sonuna doğru yaklaşık 70-75 yıl sürmüş olan bir savaş dönemi bu. Daha ziyade insanların birbirine e, yaptıkları ve ürettikleri ürünler üzerinden zarar verdikleri bir süreç. Aynı dönemde başka rahatsızlıklar insanlarda, topluluklarda, hastalıklarda meydana gelince bütün bunların ortak bir noktada çözümlenmesi gerekliliği hasıl oluyor ve biz yarınki dersimizde inşallah anlatacağımız üzere üç büyük medeniyet geriye kaldığında bunlara görevlendirilecek ayrı bir zat ile karşılaşıyor olacağız. Sınır isteğinin reddiyesi üzerine bu dört medeniyetin ilk yaptığı görüşmenin öncesinde daha büyük bir çatışma söz konusu oluyor Görüşmeler başlamadan evvel yaşanan çatışmada medeniyetlerden bir tanesi tamamen hercümerç ediliyor. Ve bu medeniyetin elinde ulaşmış olduğu bütün imkanlar ülkelerin diğer medeniyet diye tabir ediyorum ülke kavramı henüz yok diğer medeniyetlerle pay ediliyor. Ama bu paylaşma kültürü halklar tarafından kabul edilmiyor çünkü bu kaybolan medeniyetin ya da ortadan kaldırılan medeniyetin halkı bir manada bir başka halkın kölesi olma pozisyonuna kavuşuyor. Ama ortada var olan tek bir din var ve bu dinler yaşanırken fasıklık hala ön planda olmakla beraber insan onun henüz puta tapma süreciyle de tam anlamıyla karşılaşmış diyemeyiz. Karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Puta tapma sürecini biraz daha ki ilerleyen yıllarda karşımıza çıkacak. Bu şeytan taşıma bölümünde yapılmış olan toplantı öncesinde bir medeniyet daha tarihe veda ederken topluluklardan geri kalanlar arasında pay edilen medeniyet e, kırıntıları geri kalanları sonunda 3 medeniyetle dünyanın devamını bizlere getiriyor olacak. Tabii biz sonrasında bunun 9 medeniyeti tekrar anlatıyor olacağız. Tarihte ufak ufak ileri ve geri yaparak bu bölümü ayrı ayrı ve net bir şekilde ifade etmek için. Efendim ya Rabbimiz nasip ederse, Allah Zülcel nasip ederse yarın üç medeniyete saltanat kurmuş olan İdris Aleyhisselam'ın yaşadıklarını anlatmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Şimdilik kalın sağlıcakla.